ये कौन है साले ऐसा नहीं मारेगा तुम लोग अभी चिल्ला लो क्या तुम लोग क्या तुझे घरात आई बहन इसमें क्या चिल्ला रहे चल मेरे